Э, э, Таня, э, вось у мяне такое можа і пытанне і не пытанне адначасова але я хацеў бы згадаць вось той перыяд у жыцці беларусі які я заву беларускай вясной гэта з 88 здаецца по 93 год то гэта была сапраўды весна гэта было, б, б, было нейкае развіццё і мовы і культуры і гэты ну на, на нават э, неяк мітынговая палітыка але тым не менш э, быў нейкі шанс таго што ўсё э, будзе адраджацца неяк і гэты лозунг сам по сабе лозунг адраджэння мы ж казалі гэта ад душы тады Вось ідзе адрад... адраджэнне. І вось гэта адраджэнне было такім кароткім, што я не магу чаму ўсё ж такі чаму? Якая, якая культура што перашкодзіла таму адраджэнню які калі была папулярная і беларуская мова калі беларуская культура просто э, набірала некие, не, не, не, некие новые барьеры брала, некие новые планки. Э, коли з'явіліся маладыя пісьменнікі, э, калі з'явілася новая маладая беларуская музыка, э, калі сталі ну скажем так папулярнымі э, стаў папулярным э, той же пузыня вялікі майстар народных э, інструментаў э, і ўсё гэта было ідзе яно зараз ось чаму чаму такая я, я не ведаю гэта дэградацыя ці гэта другі шлях э, ці нешта адбылося э, у не ведаю у мазгах беларусаў што гэта ўсё э, прыйшлося закінуць але гэта перыяд гэта як з 88 по 93 гэта атрымаю 5 гадоў усё ж такі 5 гадоў мы жылі як беларусы тут некалькі прычынаў у одна з іх можа быць знешняя тым што ворагі дэмакраты і беларушчыны яны все-таки не драмалі і рыхтаваліся да рэваншу другая прычына ў тым што не у большасці людзей напэўна у мазгах яшчэ не паспелі і адбыцца тыя перамены не паспелі асэнсаваць потому что у пакаленне якое прыняло это все безагаворачна это все-таки было больш новое пакаленне маладое пакаленне у той час наше пакаленне пенсіянеры усе былі за лукашэнку многія былі закебічы тады і ўсё-кі лукашенко як праект ён пазіцыянаваўся як чалавек з народа які нясе ўсё ж такі перамены хаця я асабіста ніколі не верыла этому чалавеку самага пачатку А, Это... Таня, я прошу прощения, а с какого года Лукашенко является президентом Беларуси? С 94 -го года. Да, ну... Фак, фак, фактично. То есть... Отлич... Отличуюсь... Э, вот это... с з 95 з, со смены Конституции, а фактично еще год до, до Ратулин был. То есть получается эта весна, как сказал Ярослав, она э, действительно закончилась Э, период весны закончился, наступила как-то после весны, наступила сразу, получается, осень. Лето как-то пропущено было. То есть мы да. говорили сейчас, Ярослав сказал, 88-93 год, а Лукашенко пришел к власти к 94 году, правильно? Ну так... Все, все правильно. І першы год Лукашенко яшчэ меў нейкія шансы. Хаця былі крытыкі Лукашэнкі адразу, яго крытыкавалі нават за яго прычёску, за яго касцюм. Я так думала заўсёды, што это дробязі паглядзім на справы. І справы пачаліся ў 95, калі першы рэферэндум, які змяніў сімволіку і арыентаваў краіну на збліжэнне з рассіі. Гэта яшчэ не была змена канстытуцыі, якая адбылася ўжо толькі ў лістападзе 96 -го года вот там сапраўды быў падоўжаны тэрмін два гады лішнія як бы добавіліся да яго праўлення яго паўнамоцтвы былі значна пашыраны а змена сімволікі і арен і двухмоўе такое вось дзяржаўнае было ўведзена за год да гэтага за паўтары нават э, я я б я б нават сказаў так что змена сімволікі э, пр, адбывалася ну неяк прыступным вобразам я б так казаў э, ты памятаеш ту сітуацыю калі бел чырвона-белы сцяг над адміністрацыі прэзідэнта рвалі просто рвалі гэта здымала тэлебачанне я не мог паверыць сваім вачыма я не мог паверыць у гэта, гэта ну, ні, ніхто не мог поверыць але я хочу дадаць что это быў толькі бачны ві, вынік а як что этому папярэднічала этому папярэднічала масіраваная прапагандысцкая кампанія фільм юлія э, юрія азаронка дзеці э, хлусні так, дзеці так. лжы на рускай мове ён ішоў на беларускім тэлебачанні папярэднічалі розныя асацыяцыі такія вось нацягнутыя часта у альбо не тлума якія не тлумачыліся людзям ставіліся карцінкі калі допустим пры фашыстах гэты сцяг выкарыстоўваўся і казалі что гэта это фашысткі сцяг это гітлеруский сцяг людям договорліся хвілінчку толькі хвілінчку калі ласка так. Так сённяшні сцяг расійскай федэрацыі хто ў вайну насіў Мгм. даруйце Улас- уласаўцы так ну так Всё во- правильно. во- вось і вся прапаганда наша Вось і вся прапаганда нават дагаварыліся да таго што ледзь не сам Зенон пазняк служыў у нейкім карным батальёне альбо <laughs> нехта там ну то бок э, так это сапраўды гучала это гучала з экрана тэлебачання у розных у свае Адну- 4 4 ці 5 гадоў так Мгм. Вось. То бок там это толькі э, такая вяршыня айсбергу і тое, што я прывяла, я прывяла на ўскідку. Там, канешне, можна ўзгадаць шмат падобных прыкладаў і потым іх станавілася толькі больш. Проста тады яны былі больш грубымі, людзі яшчэ не, не прызвычаіліся і э, верылі ўсяму. А потым, каб э, людзей неяк заваяваць іхнюю веру, сталі больш так прадумана праводзіць эту прапаганду. Ну, цудоўна. Тож... Наступіў а... час фейкаў, толькі тады мы не ведалі такое слово. Таяна, мы можам пра палітыку доўга размаўляць, але ёсць некалькі пытанняў, якія не з палітыкай звязаны звязаныя, але але але яны вельмі складаныя і вось э, першае э, што як бы пра, пра што я пахваляваўся э, і я скажу я ж казаў што я 15 гадоў не працаваў на беларускай мове і вось сапраўды сёння такая дата калі я 15 гадоў таму працаваў апошні раз на беларускай мове так супала то То есть э, как бы э, такой юбилей, да? Невероятное супадение, але гэта так. Цудоўна. И э, слава, я тебе віншую. <laughs> Я тоже. Вот это и есть отражение. Юбиляра. Таму жа сапраўды 13 верасня я адпрацаваў апошні раз на беларускай мове не памятаю здаецца з кім ужо дзе гэта было а 19 я пакінуў Беларусь ось таму што ось роўна 15 гадоў як я выходжу зноў на беларускай мове і таму пытанне такое татяна ты жывеш зараз у беларусі ты бачыш усе працэсы моўныя культурныя працэсы і ці ёсць які шанс беларускай мове адрадзіцца э, як гэта было у ту вясну ці ўжо ўсё ці ўжо такія пакаленні ці ўжо тыя дзеці якія не хо не хочуць ведаць беларускую мову э, я ўжо там не кажу про э, яе версіі а тартатаражкевіца ці атраховіцца да <laughs> але тым не менш ці ёсць хто тыя хто хочуць ведаць ведаць ці э, зараз э, наадварот вось э, калі я назіраю тое што адбываецца ў беларусі можа усім настолькі абрыдла тое што было дагэтуль што усе зноў павернуцца да беларускай культуры да беларускай мовы да беларускай музыкі і так далей то Ну что значит повернуться? Все э, и не отворочивались? И не отворочивались. Может быть, некая да, частка... Может, отворуч... может, я не ведаю. До некой частки, может, не дошла вся эта тенденция, а э, шмат людей и не отворочивались. Але я почну по парадку. Я почну сдалек, э, коли ты дозволишь. Калининградская гадоў 15 таму можа быть нават 20 калі ты зойдзеш тралейбус і запытаешься на якім прыпынку выходзіць ну э, у людзей я такія сітуацыі сама назірала сама іх праўда не была то людзі маглі адказаць даволі варожа даволі стрымана так суха некаторыя маглі сказаць что ты размаўляешь на гэтым калхозным языке потому что лечилось, что носьбитами мовы являются селяне, и значит, человек приехал из вёски, и он таки малоадукованы. Такие колгасники, а мы меньшане усе, да? Ой, ну я не ведаю. Э, так вось, зараз такого нема. На протягу апошніх гадоў я некалькі разоў бачыла, як людзі дзесьці ў горадзе пыталіся, альбо ну, розныя пытанні задавалі ў транспарце, ў горадзе, яшчэ дзесьці, не только приезжие, это были и минчане так само. И вельми доброзачлива была э, такая добрая реакция, доброзачлива их сустракали. Некоторые люди отказывались на русской мове, говорили, какая у вас пригожая белорусская, мне бы так ведать. Некоторые переходили на мову. Тому это такое вот первое, что кидается в очи. Ну и другое другое і трэцяе тут шмат можна гаварыць э, шмат розных курсаў по беларускай мове стварылася за апошнія гадоў 4-5 іх все болей і болей яны змяняюцца і людзі пачалі тым цікавіцца прычым это людзі з вуліцы бо такія як мы з табою ну не ходзяць э, на такія курсы потым свае назіранні яшчэ скажу за апошнія нас вучылі на за апошні год у Так. Кого вучылі? Я навучылася гаварыць на этой мове. Это я аўтэнтычны яе носьбіт. Я навучылася па-руску нармальна гаварыць, калі ў школу пайшла, бо школа ў горадзе все-таки была руская, А дагэтуль я прыязджаю ў вёску на радзіму сваіх сваякоў і там усе вяскоўцы ў шоку, як гэта чалавек прыехаў са сталіцы і размаўляе на нашай мове. То бок яны прывыклі за савецкі час яшчэ, бо это людзі ну, не маладыя, так. што это нереальна. А, а это реально, это нормально. Ну, э, я, <clears throat> Таня, я прошу прощения, насколько я помню, когда я учился, у нас была белорусская литература и белорусская мова. У нас было два предмета. И, в общем-то, да. это было во всех школах общеобразовательных. Потом это, конечно, ушло. И, наверное, сейчас э, нету как э, образов... общеобразовательный предмет белорусская мова, белорусская литература. Или есть? школы. Конечно, ну натурально это есть. Э, больш за то я хочу вам сказаць что калі мы хочам каб мова не памерла это ж залежыць і ад нас вот мои дзеці допустим хотя б нейкі час сваіх школьных гадоў правучыліся ў беларускай мове у беларускай школе зараз мой сын вучыцца ў беларускай школе у іх там ёсць і руская мова і беларуская і англійская і большасць прадметаў но это спецыялізированная э, школа да это звычайная школа мы просто живем у прыгарадзе мы живем у прыгарадзе у таким вялікім поселку каля самого менска амаль ну менска мінска тут по-рознаму можно называть не будем <laughs> спрачаться про назву восьось моя дачка таксама і у горадзе і у і за горадам калі мы жылі я навучылася часткова на ну, большую частку школьных гадоў я навучылася у мне беларускай э, школе то бок я клапацілася пра развіццё дзяцей у такім накірунку каб яны ведалі і рускую мову добра пісалі гаварылі без памылак і беларускую таксама ну англійскую альбо нямецкую як у мяне старэйшы дзіцё накучыў это ўжо асобна асобны так сказать пунктик потому что мовы патрэбныя то просто дзеля развіцця і беларуская мова патрэбна дзеля уласнай годнасці чалавеку я так думаю э, я згодны наконт уласнай годнасці але э, тут э, зараз я аўтаматычна сфармулюю пытанне э, справа ў тым што беларуская мова для ўласнай годнасці э, прыгожая добрая э, сапраўды паэтычная калі е ведаць э, але вось у такого у э, Э, прыняцце беларускай мовы як э, ты казала якое было ў аўтобусах тады яе просто прынімалі як мову ну скажем с калгаспу праехаў да і э, размаўляеш по-беларуску сёння яе не ўспрынім не ўспрымаюць ужо як мову апозіцыянераў пятой калоны даруйце шаснову вяртаюся до да гэтай тэмы але гэта мне здаецца актуальна калі сёлька ну, так. калі калі сёння я ў грамадстве э, недзе у автобусе э, у нейкай супольнасці загавару по беларускай мове на беларускай мове э, і буду ли я ўспрымацца як вораг просто я прывяду на сваім прыкладзе можна так быў час калі у мяне зачынілася агентство навінаў якім я працавала і я сышла працаваць ну скажем у бізнес асяроддзе і там я размаўляла па-руску таму што у нас былі ўсе кліенты рускамоўны але частка маіх э, ну людзей якія прыходзілі да мяне все-таки былі людзі якія размаўляюць по-беларуску я з імі размаўляла по-беларуску мне розніцы не было у мяне ніколі не было псіхалагічнага бар'ера на гэты конт э, просто я добразычліва размаўляю і сустракаю нармальнае стаўленне людзей заўсёды так. сябе і да сваёй беларускай мовы не ведаю як іншыя і вось аднойчы я калі я пагутарыла па тэлефоне з кліентам фірмы які гаварыў са мной па-беларуску э, побач праходзіў адзін чалавек адзін з нашых супрацоўнікаў ён не сказаў у цябе вельмі прыгожая беларуская мова чаму ты на ёй не размаўляеш увесь час А я кажу ну як жа я ў такім рускамоўным асяроддзі мы пагаварылі забыліся некалькі разоў просто на на таких сяброўскіх сустрэчах мы гутарылі, што мова прыгожая, што забываць не трэба, што все-таки песні, кнігі на ёй пішуцца і яна не памрэ. Але за апошні год так. гэта супала. Зараз мы паглядзім, як это лагічна звязана, але гэта супала з украінскімі падзеямі. Я некалькі разоў сустракала сітуацыю, калі людзі паспяховыя людзі, вельмі паспяховыя з бізнес асяроддзя гаварылі мне, что о таня так на мне ж не было с кем поразмаўлять по-беларуску а я думаю я ж не ведал альбо не ведала что ты яе так добра ведаешь и мы размаўляли и дагэтуль размаўляем с некаторыми потым я заўважила что люди якія не ўжываюць беларускую мову так ось увесь час яны вставляюць словы э, беларускія фразы калі яны ў добрым нейкім настроі нават в часам дэманстратыўна калі мяне бачыцца ось яны пры мне любяць пагаварыць не трошкі па-беларуску <laughs> мне это падабаецца і вельмі добра напісаў адзін з нашых журналістаў Віктор марцінович по-мому это быў артыкул ці на нашай ніве ці на радыё свабоды некалькі месяцаў таму ён напісаў што людзі якія зараз захапляюцца беларускай мовай няхай это нават і модна сярод моладзі это сапраўды як мода гэта зусім не тыя, патлатыя рокеры альбо там заўсёдныя арыштанты на мітынгах апазіцыі а гэта модныя маладыя людзі якія ходзяць там у клубы на мастацкія выставы носяць розныя такія модныя прыкіды там з бацікоў і сапраўды вот это стало <laughs> элітна это стало элітна это правільнае назіранне я яго пацвярджаю так ты ведаеш э, гэта было маё папярэдняе пытанне на які я ўжо атрымаў адказ да. я хацеў запытацца ці мода ці не мода мода такі ну дзякую богу мы мы мы мы мы мы, мы яшчэ маем нейкі шанс каб ўсё гэта э, адрадзілася э, аднекуль дагэтуль э, яшчэ яшчэ одно пытанне ты больш э, мяне ведаеш сітуацыю беларусі э, што адбываецца зараз з беларускай літаратурай калі зышло э, апошняе здаецца пакаленне пісьменнікаў ты ведаеш мой інтарэс да гэтага э, таму што я працаваў у доме літаратара дырэктарам і э, я ведаў многіх з іх э, амаль што нікога няма ўжо зараз і калі я ну, так назіраю за ну, тым што адбываецца ў расійскай літаратуры і ну яны таксама хвалююцца за тое што няма такіх моцных фігур якія б ну двигалі рухалі дары да, даруй э, літаратуру ну не не не неякую пер каб гэта шло э, што ў беларускай літаратуры зараз бо я па-за тэмай э, скажем так я не ведаю што там адбываецца а можа у цябе ёсць нейкая інфармацыя якая прасвяціць мяне што ли я зараз ад цябе і прасвячу і адукую і ўсіх наш... да. таксама але скажу адразу што я не паспеваю... Ну, я думаю, что наши радыослухачи... Мемелихов заговорил по-белорусски, дарвите? Я что-то помню, я же говорил. <laughs> Ну дорогие громадяне, пропонуем вашу увазе, ну и так далее. <laughs> Судовно. Так вот, я не поспеваю читать всю литературу, але я бачу, что рух там отбывается. Ну, по-перше, у нас же теперь уже давно два союза письменников. Я Два союза. Вось і все-таки гэты незалежны союз ой дзесьці тут візітка была нават назву правильно вам бы прочытала але просто не бачу я побач там мои сябры пісьменнікі яны уваходзяць таксама ў гэты союз і <clears throat> люди шмат пишутць все-таки кніжак шмат маладых пісьменнікаў вручаются преміі аж по-мому дзве прэміі прэмія гідроіца яшчэ нейкая у ці залаты апостраф ці нешта такое э, ну у нас ёсць што пачытаць вельмі шмат маладых пісьменнікаў вельмі <clears throat> ну, імёны вам называць ёсць у нас допустим альгерт бахарэвич ёсць у нас у Віктор Марцінович нешта пісаў, але я не чытала. Я ўвогуле не чытаю <laughs> кніг па вужні час я больш чытаю амерыканскай літаратуры, альбо нямецкай, чым беларускай, неяк так склалася. Альбо ну не будем закранаць чаму просто неяк так у мяне вот інтарэс мой пашоў але ну, ну, гэта ну, атрымался так нічога нічога это ну бывае чалавек ідзе па сцяжынцы бач бац там збочыў і вярнуся <laughs> я не забылася на нашу літаратуру таксама і так что просто сярод пісьменнікаў мелі шмат сяброў і мне прасцей з імі пагутарыць па тэлефоне то альбо выпіць кавы чым прачытаць кнігу вот мне дораць кнігі э, з такімі надпісамі там дарагой танішцы і гэтак далей я кнігі складаю і потым калі ў мяне ёсць вольны час нейкі адпачынак там на моры я беру з сабой беларускія кнігі таму што я заўсёды сумую ў замежжы парадзіме і ўжо там я читаю тыя кнігі і думаю <laughs> ось праз два тыдні я вярнуся в беларусі які кайф так што не ведаю наколькі я вас просвяціла але паверце мне на слова працэсы ідуць і культура просто трошки загнаная можа быць у падполлі не, не мае магчымасці выдавацца такімі накладамі э, як раней яна не на відавоку а так я як...